Hi guys! Ah. Ipakita ko lang sa inyo subong kung isa sa mga naubra ko kung day off ko. So, subong day off ko. Duwa lang actually akong day offs. Subong a week. So, subong, malimpyo ko sang cats and claw. Sang, um, ano naman? Sang cat toilet. Tsara! <laughs> malimpyo ko sang palamusunan, sang mga kuring. Ano, ah, naglabay na naman ang boss ko talaga ako. Amo apartment sa kilid sang dalan. So taga may malabay ng mga boss. Makita kami din dinila sa solod. Kita no kami sa solod. Well, not entirely, pero you know. So guys, amo na amon apartment. So ito ba? Forest. Diba? Okay man. Okay man, ang pagkagamo. Wala pa kami actually kapangimos. Dahil <laughs> kapangimos, it kami bino. So muna. Muni, lapit kami sa sa kasado. Hindi ko lang papakita ang bilog nga balay kay kay mahigko. Amo na. Ito kami yung oh. sweet kami di bala. Ako lang nagay tagi mo. Ibutan ko na sa sa Adley Grown Garden kung uh, nga playlist sa sunod kung paano siya obrahon. DIY ko black guys. Ah, check niya ako na Ugly Grown Garden nga playlist kahit para makita niyo kung paano ko nalagaan ang mga tanong na ini For those of you who don't know, they are called tilantias. Charing. Mga airplanes, muna. na. Diba tahom? Na, mo May plano kami actually guys nga himuon forest ang apartment, no? So, amo na siya. Ang explanation nga amo ni Churasang balay. Kag Kagumamangkot kamo guys kung ano na eh, sa mga wala kabalo. Charing. Um, ano gyud man <laughs> Para sa mga insekto guys, kay summer din ang subong. Actually, kung lapit na summer, or at uh, mga spring na guys, tamo mga insekto nga galupad lupa, you know, alin sa winter, ti amo na galinupad na sila, galagulagaw, galapot sa sulod sa balay, tamo na, hindi pwede. Kag damo kami tanong sa sulod, amo na damo sila istaran. So nagpangkabit kami, nagpangsabit kami sa mga amo ni para insect trap kumbaga. Ah. This is actually house tour, no? <laughs> um, naman. Ano so muna, ang tagab ay actually na, na ano ko na na pangbunyagan ko na ako ng mga tanom, ako ng mga airplans. Kaya usually kung day off ko, manobra ko. So, tabuan mo lang every 3 days ang mga airplans ko na bunyagan ko. Every 2 days, 3 days, yun na. Na bunyagan ko, na soak. Again, watch the Adley Garden playlist. Nag-distract sa akong guys. Nadate, pagibalagat ng guys kasi ngut sang dalan, di ba damo ka makita? Damo ka malibang, charing joke. Amo na, so going back, malimpyo ko sa ang lamsunan sang koreng kay higoy na. Actually, dapat every ano ni guys, actually dapat every um, every day siya dapat na scoop ang tae sa koreng. Kaling kay bis bisis iyo imong kisa, tapos si ang isaman to yung upod ko di sa balong hindi mo na siya mag, amuna, mag maglimpyo sang sang amuna kay lain eh, nakatoka siyang obra so putilingon dapat ako na kaya ko mga responsibilidad so wag kong tabaho eh ito mo bagay so subong islang ko na ang bilog nga cat litter bilog nga amuna nga katsenplo nga plamusunan kay kung hindi mausubong siya guys God, believe me, it's not a pleasant smell. It's just smell odor. Charing! Tama na, tinipihan ko na guys. Pakita ko sa inyo kung paano. Wala ko block nila na ako pala sensor para sa YouTube. Sa amo nila guys, dua, pala mo sa unan. Cats in Clue, Cats in Toilet, cut Toilet. Para kay James, para kay Safira. Pero syempre, uh, mix ka mix ka naman sila eh. Amo na. So, amo ni ang na tawag nga sa German, Stroy. Ano tawag nito? Oh, bubaho guys. Hindi, hindi amo ng baho ang, ang palamsunan ng baho. Amo ng Stroy, puno ng ganun basuran. Excuse me, nagtigab ko. sa <laughs> amo sa ang cut liter, amo ni ibulos ta bag ni siya kaginala na muna Sa amo ni sa ang ibulos ta sa dere. Kay, nakita ko sa inyo, amo ning pang scoop, obviously duwa diba, kabilog pero ang usually nagamit kung isa lang ning harakid mas tako siya kag mas lapad iyang ah, mga buo-buo so ang nagamit ko 1, 2, 3 ay di po siya bubo ah kita nyo da kita nyo kita nyo damo pupo puno siya guys kay mga 3 days ko nata wala na limpyuhan so muna puno siya <laughs> so kinang muna kinang na ko change ang entire time Safira proud ka man Safira come here Safira! Ay, snobbish. Ah, hinabawaan siguro sarili ng tae. Okay, oh, sana makita niyo mga kuno. Kita lang naman. Wala, pa-start ako. Eh, Natang isa. James! Okay, actually, kahit pa. Puno siya guys, at puno eh, siya guys. Kung may mag-genuine ako, ano ka ba ko? kahit hindi na siya dapat guys amuning matabo mo nagbuslot kaya ang plastic guys nagbuslot <laughs> nagkalaawas ah, talimpyo ako pag iniekstrado ka boys Baka James, nalipay ka? Proud ka man? Proud ka man? Ha? Ha? Ha? Proud mo? It's a hard knocks life for us. Ay na. Diba kung sa Pinas namin, napabayaan na yung mga kurangan na pupuso, babalayan, lumibilang. Diba sa Pinas, wala man ito mga cut later, cut later. So, kailangan mo na ulipan ng mga kurang diba? Actually guys, hindi nyo naman hindi naman pwede, I mean pwede, pero hindi naman kaya na ipabayaan si Safira kay si Jen sa sagwa sa apartment. Kaya! Kapit kami sa kalsada. Dito ka delikado sa mga foreign mas kasi wala mga bungguan slide off. Kung gimbuli ka, ako dito nga duwa. Nagpulog ako. Uy, Safira! Kiss-kissa tayo guys. Na, Jinx, kiss-kissa tayo. Kahit kasi kita ang ulit, look, kahit ka lang ang dress. Ay, tapos na kayo itong dishwasher guys. Huwag itong made tadik, chay. Init siya guys, kapamala pa siya. So, maulat pa ko 36 minutes. So bayan, dada siya dana. So, pagpadayon ko paghid sa paghakot sang tahi. Ano na siya actually guys, kung katingala kung do, do balas ka, uh, do balas na ka mga bato-bato ang gagmay, nga kung mabasa sila ka kumpul-kumpul. So one day, Okay, ko Sila na, isang klase. Ng tatlito. Kaya, uh, kaya wala siya ga, wala siya ga kumpul-kumpul, mapasa o mga ano, sa tahi. Kaya naman naman na, dahil kita pa regular, hindi niya nga uh, Island kay Tobacco siya. Ay, kumpul-kumpul siya, mas nangyata niya kay nabalot siya sa tahi, kay Ili, so ako siya rin ko. At mas, mas may trip mo hygienic. Check hygienic, hygienic. And last time, last time daan, last time daan guys, na reviewan ko na yung flame mga muni. Nakuskusan ko na, nagunan ko na yung oh, So, meron ako ganang o brown na luwat, no? So, wala kong nabrasin for me per me. E balik yung mga kung naman, di ba? Right? Oh, bitch, not answering me. So, one down, one to go. Brace yourselves for the most terrible smell you've ever had. You've ever had. From Grandma Heart. Ito, nilagyan nung aray, hindi siya Oh! So yung promise na sa kung ang bako, dapat i-brow ko regularly, iskok ko lang tayo every day para hindi ko wala mayawan, wala may hindi ko wala ma, hindi siya wala malimaw kung gravitate. Kung ka bitay mo, tagal ito mo yung brown mo, kung yung bag mo, muna blow. So, na may gusto mo yung balat. O kami, subukan yung bakla sa kurin. Talagaan mo eh, yung block. Nakira kung yung bulikan, huwag ko yung ligay dito, ito yung magpapalap ng karga ka. Ade puta! May buslot na na naman, may buslot na naman. Life struggle is real. But I know that we can real the struggle. Yeah, hinahapon. Maganda, get yung bakla mo sa plastic pag ina para yung sa sa katoy sa plastic para mag tapos mo na bala mag mag maghaboy ko bala kag mag maghaboy ko bala sang sang cut later tapos na lang kay pick up na lang muna ako di ko gaboy. Parang ganito ka boss, lot nung nagyapon guys, useless, lot nung ko kasi tayo. brand new ni Dito pa rin ang Woodland Park Siyempre yung gaya magwa ko para ilagoy yung basura. Kagang basura ko sa ibang kwarto. So, masuksok pa sa something na matagok-tagwa ito nga sarang, sarang, sarang, sarang Sarang. waste segregation by Friedrich Germany. Kami kasi sa mga part ng Germany, stricto is nakatamak sa waste segregation kahit meron sila um, meron sila waste can, waste can. Kaya sa waste disposal, ano, para lang din sa meron ka parang sa papel, meron ka parang sa bio, mga biodegradable, meron ka sa plastic, una rosa alla tavola che portava sensuti una però mi bene German che stiamo parlando nella fallo che del ma ah sì perché posso uscire tre però sono tre ma vai sai più sai problema problema molto basta ほどあの歌やりたいって言ってました次はもうルートのメラコンとかラクタコスぬりぬりぬりおたおしぬりきさいてえないへyung itatong ano Kumain ba kasi yung ano plastic na um, direct para masapos kung mag-video. Pero hindi siya post kahit tipang. Kaya nag-post lot, hindi ako nag-video. So, ano ko isa. dua murah bangun udah kasih kamera punishment lang ha ikaw yung bata nagkaya ka plastar ko na subuong ibutang ta na ang katlit Thank you. kilos, 20 kilos, kahit na natong, yeah, natumak ko isa. Natumak ko sa dua. Ang isa ka box. Ay, sa box. Ang isa sa ako, natumak ko sa dua sa ulit. Oh. deodorizer para hindi magtatang, hindi ka baho. Kung mahamot-hamot, mula kang baga. Kailangan pala kong tuunan. Ano rin siya mga scent na? Ocean scent <laughs> ka diba? So siya, mga ligpit nila no? So pasigati nga lang, kamo pila na nagastos ng mga mama nyo. Well, hindi na ako mamakot kahit wala ko na natanong doon actually kung pila nagastos, no? Kahit kaya kasi kasi mo, tama とか私もこのクラブどこがいたでさたのいよいよしゃまってんでこれでよかそうばito na total ito ko na sa numbers sa so, muna na yung blue damo ko numbers so parang kung pilagi siya sa pilagi tayo ng Australia o taga sa Philippines so damo numbers type so so sarang tayo sa para kapag usulan ng mga plantata nagkita siya sa babaw, pero para hindi mabusbog yung babaw. Pero guys, kung magbukas na eh, tapos may mga talis sa Ah, uh, grabe na kubusbog. Tapos na guys, di Not that hard. Challenge. Muna guys, gusto bang ihaboy ko ng basurahan. Actually, may mga adlaw na doon sila guys kung saan o nila i-pick up ang mga papel nga basura, mga biodegradable nga basura, or ang mga plastic ang basura. O kita mo, <gasps> Tama? Nagbuinamano na si Safira. Ara, sige, susulod. Ipos lang, ipos lang, matay siya. Kita niyo siya, guys. <laughs> Nagka-concentrate. Sige, susulod. <laughs> ipos lang. <laughs> Kaya wala na ubram. Nagkilala awas na naman ang gagay. Wala na kutkot mayo. Ayaw gali. Ako magali sa lagay at kay wala ko ginsaradong pertahan. na amo na sa guys. Jinx! Wala pa tapos mo. Wala pa tapos utod mo. Gaga ka. Disturbo. natabunan na yung dayon nila tayo. Tapos, makumpul-kumpul na siya dayon ang at later, ang balas-balas, balas-balas, <laughs> bastos. Ando bato-bato na makakumpul dayon sa iyakag tae mo na. Sorry, Safira, we need an example. Charin. Te, mamusoon ka, disturbo ka. Hindi. Yan, ah, si Jenks naman. Tamo, mga marot sila no. Ito, pag... Di ba tayo, mabal nila nga limpyo na luwat. Tapos, ano na, markahan tayo nila. Di ba? Di wow. Gwi naman, no? Sa Fira, balusan niya si Jinx. Mang disturbo man siya. sa mo na, mang, mang tipon at asang basura. Actually, pa man siya puno, gid, pero haboy ko na lang naman. Ano Hindi lang, pero na. Haboy ko una ang aring ng basura. So, yung taon ko kung ang banyo puno. Kung ang banyo puno. <laughs> kung puno ang basura sa banyo. Kahit hindi siya puno. Kamesi, guys, tangamon nga balay, no? So, tanong ko na sa gwa. Sa firabuligi ko. Bugat siya actually, guys. Masuksokan ay, eh. masuksokan na eh, danay, talaga gugat kay wala ko brief. <laughs> Alex guys. Eh, apoy, man sa tumanat <laughs> siya. Walang ka man kahit nga gabaligya na sila sa mga cat litter box thing uh, that goes on automatically. Pero, tip lang, magasto ka, gibisan ako dako, pino para lang sa tay-tay. Kaya kumbaga, pila mo lang naka minutes, like 5-10 minutes mo lang tapos sa dayo, limpyom na siya dayo, di ba? Tinamad lang. Amo na, wala kang nagbakal is stick to the basics actually hindi man ito isa eh. kayang basic sa sagwa na sila kapamos on tanik diba amo na stick to the average normal ano man <laughs> guys comment lang kamo sa dalom kung ano pag gusto niyo makita sa sunod kong day off <laughs> thank you for watching mga Me. thank you for subscribing liking commenting inging -ing. I'll see you on the next one bye